Ça va avec ces lunettes, ça va. La coiffure, ça va. Bon, d'accord, allez. C'est bon Oui, moi c'est bon, oui. Je suis née italienne, j'ai grandi autrichienne, allemande pendant cinq ans. Hein. Euh, pour moi, ça n'avait pas de différence. Hein. Mais j'ai vécu en Autriche, j'ai jamais vécu en, Allemagne. Hein. Et je, je me suis mariée comme autrichienne, j'ai changé quatre fois de nationalité, mais je pense que je suis toujours la même. Je suis née en Italie du Nord, ça s'appelle Salorno, c'est un bourg. Jusqu'à la guerre 14, c'était l'Autriche, mais c'était annexé à l'Italie après la guerre 14. Et donc, je suis née dans le même bourg que mon père. Mon père est né, c'était l'Autriche, hein, ça s'appelait Salorne, et c'était l'Autriche. Et moi, je suis née au même bourg, mais c'était Salorne et c'était l'Italie, tu vois. Après la guerre 14, cette région qui était autrichienne était annexée à l'Italie. Hein. Du jour au lendemain, toutes nos traditions étaient interdites, tu vois. en euh, enfin, moi, je n'étais pas née à cette époque-là, hein. mais ces gens-là n'avaient plus le droit de parler allemand, parce qu'on parlait allemand. Euh, il fallait parler italien, immédiatement à l'école italienne, tu vois. Et puis la famille de mon père, c'était des grands vignobles. Mais comme ils ne se pliaient pas au truc italiens, euh, italien, ils ne voulaient pas, tu vois. Donc on leur a fait des ennuis, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas comme maintenant les protections, tout ça, tu vois. Alors, euh, bon, ils ont fait faillite. Hein. Mussolini est, qui est venu au pouvoir. Ils ont fait venir beaucoup des Italiens du Sud, tu vois, qui étaient bien pour le mouvement fasciste. Hein. Et puis, euh, mon père faisait partie, j'ai une photo d'ailleurs, où il était en prison. Il a fait partie d'un mouvement antifasciste, tu sais. Six mois, il a fait de prison pour, pour ce mouvement, parce que c'était un mouvement antifasciste, et puis ils avait fait un peu des, des attentats, en fait, des attentats, tu vois, un peu comme. Et donc, il a pas pu avoir du travail, partout on lui refusait du travail, etc. Ça a été très très dur. Quand je suis née en 1933, ça a été la catastrophe. Ils ont même mis le feu dans la maison où je suis née, etc. Tu vois. Mais malheureusement, papa est mort très jeune. Maintenant, avec l'âge, j'aurais pu lui demander beaucoup de choses que j'ai pas fait, tu vois. Je sais seulement que c'est à cause de ça qu'on est parti. Et puis donc, euh, j'avais six ans et demi. On est parti donc euh, en Autriche, mais qui était l'Allemagne à cette époque.